भर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम कुछ केंद्र हारम कर्पूर गौरम सदा वसंतम विदेवतिं देखभंग वाणी सहितम नमामि कर्पूर गौरम संसार सारं चेन्द्रहार तर्पुरगरम करुणावतारम संसारसारम भजगेन्द्रहरम तर्पुरगरम करुणावतारम संसारसारम भजगेन्द्रहरम सदा वसन्तं हि देव दिन्दे भवमभवानी भवामि स्वामि the sun. करुणावतारम संसार सारम करुणावतारम् कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदेवदिन्दे कवम भवानी सहितं नमामि करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र वसन्द्रिवी नवा गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं विदेवदिन्दे भवं भवानि सन्तं भवामि

करुणावतारम संसार सारम करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं विदेवदिन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि करुणावतारम संसार सारम हारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं विदेवतिन्दे भवम भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम् कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयवरिन्दे भवं भवानी स्वन्तं नमामि कर्पूर Sarım sarım bu tükendra